Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो इंसान हर बार टूट ही जाता है वो इंसान हर बार टूट ही जाता है न जाने जब कोई अपना अपनों से रूट ही जाता है